Quiero continuar eh, en esa reflexión crítica sobre las críticas a Creta, la niña joven sueca que está generando impacto, menos mal. Está moviendo sentimientos, enhorabuena, incluso odio. Me pregunto qué intereses estará tocando para que algunas críticas estén cargadas de odio. Algor, el ex candidato a la presidencia de Estados Unidos en su momento había dicho que la verdad incomoda y es verdad. Greta está tocando algunas verdades que están afectando intereses, sin duda será criticada. Nuestro apoyo para ella. Se la acusa, por ejemplo, también de enferma mental. Me pregunto, ¿no serán enfermos mentales los líderes políticos que nos están conduciendo a un suicidio planetario, que están escondiendo información, aquellos que cultivan alimentos con químicos cancerígenos, aquellos que lucran con la salud y el sufrimiento de la gente. Se la acusa de catastrofista. La verdad es que no tenemos tiempo, lo dijo Greta, no tenemos tiempo, se está acabando el tiempo para modificar el rumbo de la humanidad en sus modelos de desarrollo y estilos de vida, y eso lo tienen que saber las nuevas generaciones. Me llamó la atención que precisamente un multimillonario está criticando a Greta de estar desmoralizando a las nuevas generaciones. Nosotros damos conferencias en todo el mundo para jóvenes. Hemos estado en los cinco continentes. La juventud está desmoralizada, por eso se droga, por eso se alcoholiza, por eso hay cada vez más suicidios. Nosotros hemos propuesto uno de nuestros libros que los multimillonarios aporten a causas ecológicas el 10% de su fortuna. Obviamente, estas propuestas no, tienen impacto. Quiero, para terminar, decir que veo en, la, en el mensaje de Greta la misma solicitud de los abuelos y abuelas de la montaña, de la selva. Veo el mismo pedido, la misma, el mismo anhelo de decirle a la gente, a la humanidad, a los líderes que están haciendo con nuestra vida, que están haciendo con el futuro de los niños y de los que aún están por venir. Hace 30 años, en homenaje a mi bisabuela indígena quechua, que me devolvió la salud y la vida, y en homenaje y agradecimiento a mi abuela Aymara, decidí construir una comunidad ecológica. Allá vivimos ecológicamente allá vivimos sin propiedad privada, desde este allá vamos compartiendo este mismo mensaje, por eso nuestro apoyo a Greta, para que siga adelante y para que tú también pues expreses ese apoyo y que este mensaje, estos mensajes se difundan. Gracias.